Sejak saat itu Hati selalu padanya Gak Nahan keji Kini ku sendiri dia tak menemani Gadis di lembah sunyi Kini ku sendiri dia tak menemani Gadis nahan keji, Kini ku sendiri dia tak menemani Gadis di lembah sunyi Namun ku doakan bahagialah untuknya